दिन पे दिन चर्चा का विषय बनता जा रहा है ऐसे ही टोरी कोने से निकलने वाली रंग बिरंगी गैर का स्विट्जरलैंड के अखबार ने काफी अच्छा प्रकाशन किया है और गैर का पूरा कवरेज कर रंगीन फोटो भी प्रकाशित किए हैं तो ये इंदौर वासियों के लिए एक और उपलब्धि कही जा सकती है कि इंदौर के चर्चे अब स्विट्जरलैंड के अखबारों में भी होने लगे हैं इंदौरी गैर के चर्चे अब विदेशों तक में हो रहे हैं इसके लिए गैर के संयोजक गिरी परिवार द्वारा सभी का आभार माना गया है अखबार ने ये भी लिखा है कि इस गैर में चार लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे और पांच रंग इस गैर में भी खेले गए और कहा जाता है कि जब पांच रंग ना बिखेरे तब तक रंग पंचमी नहीं मनती है टोरी कॉर्नर की रंग पंचमी की गैर का विहंगम दृश्य स्विट्जरलैंड के पेपर में ये हमारे लिए गौरव का विषय है टोरी कॉर्नर और गिरी परिवार आप सब लोगों का आभारी है और न्यूज में ये बताया है कि चार लाख लोगों ने महिलाओं और पुरुषों ने इस परंपरा में भाग लिया इस इंदौर के लिए ये गौरव की बात है सब प्रकार का रंग मिलाकर रंग पंचमी बनती है कोई भी एक रंग नहीं होता है पांच रंग लगे जब जाकर रंग पंचमी होती है और इंदौर के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद